पूरा जिसी कहाँ लाई थे ठीक है बॉस नहीं नहीं है ना मुझे बोलता जिसी लाला खान उठवा पड़वा रहा देते हैं तेज देखो